Всем привет от сайта Солнце Испании, с вами я, Дмитрий. И сегодня в Валенсии, 17 января, очень интересный праздник, День Святого Антона. Сан Антонио, он был покровителем животных, и вот в этот день все жители Валенсии несут на улицу сан на которой находится церковь Святого Антона, всех своих домашних питомцев, чтобы их осветили. И вообще очень интересно все сделано, рассказывают про животных, про... Э, которые работают в полиции, вообще и такие вот животные, которые на полях используются и так далее. Такие красавцы, конечно. Люди ждут, пока им дадут сигнал идти вот к этой трибуне. И чуть дальше здесь будет стоять священник, который будет освещать всех вот этих животных. Все и с рыбками, и с кошками, и с собаками. también de la comunidad. de Policía de la Comunidad Valenciana acompañar escriben, cuiden, mimen y les ponen todo el cariño posible y necesario y mes a mes como esos animales de compañía tienen la bondad de hacernos una vida activa, ante todo a personas mayores, a personas Y aquí tenemos también un gatito, un gatito, qué bonito. También otro Madre mía, madre mía, madre mía lo que tenemos aquí. Это собаки-поводыри. Солидные, серьезные. prometida de transformá-los Obama de Francisco Cordero va a clasificar. Avantis y saques, por favor. Fiqueules en batería, Paco Lucas. Fiqueules en batería, Sinabán. Вот видите, еще колеса привязывали, чтобы лошадь была сильной. Какие красавцы. смешались в кучу пони, люди. А это мул своим хозяином. Вот эти мощные лошади участвуют в празднике Тиры и Растры. Валенсийский праздник, ну, конечно, спорно. Все бедным животным, конечно, очень сильным, могучим, привязывают э, мешки с э, песком, и они тащат их по песку. Огромную тяжесть стали лаять. Очень долго все это будет еще длиться, все будут проходить через трибуну, где и священники, и мэр города, не знаю, кто главнее. Как ни странно, очень много мулов. Вот какие красавцы. Пушки у них хорошие. Вот как. Локаторы такие. Оп. такие кони в яблоках. Блин, красавец такой. Ahora ahí. ¿Quieres bajar? ¡Ey! ¿Agarra? Ya voy a bajar. ¿Pero de qué raza es? Frisón. ¿Frisón? Qué guapo. ¿Ya lo agarras? ¡Ya está! ¡Qué bonito! parece un peluchito. Corre, baby. Mira, arremangan. Acá. Uy, uy, uy, uy, mira, esta ¿Eh? se quiere venir con nosotros, Victoria. Se quiere venir. Эти огромные животные тоже мулы. Не думал даже, что они такими большими могут быть. Просто громадные.